kion ili faras. Ili ludas tenison. Kion si faras? Si legas libron. Kion ili faras? Ili spektas filmon. Kion li faras? Li manchas sandvicion. Kion ili faras? Ili trinkas vinon. Kion si faras? Si auscultas musicon. Kion ili faras? Ili accetas auton. Kion si faras? Si vendas fructoin. Kion li faras? Li ludas violonon. Kion si faras? Si caresas hundon.